Hallo, alle sammen. Eh, velkommen til eh, dette frokostseminaret, som er et samarbeid mellom prosesspilotene og Microsoft. Her var det mange ukjente folk. Det er jo kjempefint at det er så mange som har tatt turen hit. And on Dynamics 365 for the last 13 years, which would be there on the SharePoint site, which could be rendered on